ब्लेंडर ट्यूटोरियल क्रमामध्ये आपले स्वागत हे ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 मध्ये प्रॉपर्टीज विंडो याबद्दल आहे या ट्यूटोरियल से भाषांतर कविता साळवे यांनी केले असून आवाज रंजना भांबळे यांचा आहे हे ट्यूटोरियल पाहिल्यानंतर आपण प्रॉपर्टीज विंडो म्हणजे काय प्रॉपर्टीज विंडोच्या च्या खाली असलेले सीन पॅनल वर्ल्ड पॅनल आणि ऑब्जेक्ट पॅनल काय आहे प्रॉपर्टीज विंडोच्या च्या खाली असलेले सीन पॅनल वर्ल्ड पॅनल आणि ऑब्जेक्ट पॅनल मध्ये विविध सेटिंग्स काय आहेत हे शिकू मी असे गृहीत धरते की तुम्हाला ब्लेंडर इंटरफेसच्या च्या मूलभूत घटकांची माहिती आहे जर नसेल तर आमचे अगोदरचे ब्लेंडर इंटरफेसचे चे मूलभूत वर्णन basic description of the Blender interface हे ट्यूटोरियल पहा प्रॉपर्टीज विंडो आपल्या स्क्रीनच्या उजव्या बाजूवर स्थित आहे आपण प्रॉपर्टीज विंडोचे पहिले पॅनल आणि सेटिंग्स आधीच्या ट्यूटोरियल मध्ये पाहिले आहे प्रॉपर्टीज विंडो मधील पुढचे पॅनल पाहू प्रथम आपल्याला अधिक चांगले दिसण्यासाठी आणि समजण्यासाठी प्रॉपर्टीज विंडोचा आकार बदलायला हवा प्रॉपर्टीज विंडोच्या डाव्या किनारवर लेफ्ट क्लिक करून पकडा आणि डाव्या बाजूला ड्रॅग करा आपण प्रॉपर्टीज विंडो मधील पर्याय आता अधिक स्पष्टपणे पाहू शकतो ब्लेंडर विंडोचा आकार कसा बदलायचा हे शिकण्यासाठी how to change window types in Blender हे ट्युटोरियल पहा प्रॉपर्टीज विंडोच्या वर दुसऱ्या आयकॉनवर लेफ्ट क्लिक करा हे सीन पॅनल आहे कॅमेरा हा सक्रिय कॅमेरा आहे जो प्रस्तुत सीन रेंडर करण्यासाठी वापरला जातो युनिट सीन मध्ये ऑब्जेक्टचे प्रमाण निर्धारित करते ब्लेंडर मध्ये एनिमेटिंग करण्यासाठी हे अतिशय उपयुक्त आणि महत्त्वपूर्ण आहे डिफॉल्ट द्वारे युनिट्स नन आणि डिग्रीज मध्ये सेट आहे मॅट्रिक वर लेफ्ट क्लिक करा आता आपल्या सीन मध्ये सर्व ऑब्जेक्ट मीटर्स मध्ये मापले जातील ग्रॅव्हिटी पहा लक्ष द्या gravity units X Y Z metres per second square मध्ये बदलले आहेत जेव्हा आपण ब्लेंडर मध्ये फिजिक्स वापरून ऑब्जेक्ट एनिमेट करतो त्यावेळेस ग्रॅव्हिटी उपयोग होतो आपण हे नंतरच्या ट्युटोरियल मध्ये पाहू प्रॉपर्टीज विंडोच्या च्या सर्वात वर असलेल्या तिसऱ्या आयकॉनवर लेफ्ट क्लिक करा हे वर्ल्ड पॅनल आहे येथे आपण ब्लेंडर ची वर्ल्ड सेटिंग्स किंवा बॅकग्राउंड सेटिंग्स बदलू शकतो ब्लेंड स्काय वर लेफ्ट क्लिक करा प्रिव्यू ग्रेडियंट कलर मध्ये बदलला आहे परंतु 3D व्ह्यू तसाच दिसत आहे त्यामुळे आपल्याला बॅकग्राउंड प्रत्यक्षात बदलले आहे हे कसे समजेल सक्रिय कॅमेरा व्ह्यू ला रेंडर करण्यासाठी F12 दाबा आता आपण बॅकग्राउंड मध्ये बदल पाहू शकतो रेंडर डिस्प्ले बंद करा झेनिथ कलर वर लेफ्ट क्लिक करा मेन्यू वरून रंग निवडा मी पांढरा निवडते आता बॅकग्राउंड पांढऱ्या आणि काळ्या रंगासह रेंडर झाले आहे वर्ल्ड पॅनल मधील इतर settings ambient occlusion environment lighting indirect lighting gather mist stars आहेत. ही सेटिंग्स ब्लेंडर मध्ये लाइटिंग बद्दल आहे जी आपण अधिक प्रगत ट्यूटोरियल मध्ये पाहू प्रॉपर्टीज विंडोच्या च्या सर्वात वर असलेल्या चौथ्या आयकॉन वर लेफ्ट क्लिक करा हे ऑब्जेक्ट पॅनल आहे येथे सक्रिय ऑब्जेक्ट साठी आहेत डिफॉल्ट द्वारे क्यूब हे सक्रिय ऑब्जेक्ट आहे येथे असलेल्या सर्व सेटिंग्स क्यूब साठी आहेत ट्रान्सफॉर्म सक्रिय ऑब्जेक्ट चे लोकेशन रोटेशन आणि स्केल निर्धारित करते लोकेशनच्या खाली X0 वर लेफ्ट क्लिक करा तुमच्या कीबोर्डवर 1 टाइप करा आणि एंटर दाबा क्यूब एक्स अक्षावर 1 युनिटने ने पुढे जाते अशा प्रकारे आपण सक्रिय ऑब्जेक्ट मूव रोटेट आणि प्रमाणासाठी ऑब्जेक्ट पॅनल चा वापर करू शकतो ब्लेंडर मध्ये फ्रेम्स एनिमेटिंग करताना हे अतिशय उपयुक्त आहे 3D व्यू मध्ये कॅमेरा वर क्लिक करा ऑब्जेक्ट पॅनल मध्ये ट्रान्सफॉर्म च्या खाली असलेले लोकेशन रोटेशन आणि स्केल युनिट्स कसे बदलतात ते लक्ष द्या हे निवडक कॅमेरा साठी आहेत पुढील सेटिंग्स रिलेशन्स आहे येथे आपण सक्रिय ऑब्जेक्ट साठी लेयर आणि पॅरेंट उल्लेख करू शकतो लेयर्स खाली दुसऱ्या चौकोनावर लेफ्ट क्लिक करा कॅमेरा आता दडलेला आहे प्रत्यक्षात कॅमेरा दुसऱ्या लेयर मध्ये स्थानांतरित झाला आहे जोपर्यंत लेयर दडलेले आहे कॅमेरा सुद्धा दडलेला राहील 3डी व्यू च्या खाली डाव्या कोपऱ्यात व्ह्यू वर जा मेन्यू उघडण्यासाठी लेफ्ट क्लिक करा शो ऑल लेयर्स निवडा व्यू मध्ये पुन्हा कॅमेरा पाहिल्या जाऊ शकतो एका सीन मध्ये अनेक ऑब्जेक्ट्स सह काम करत असताना लेयर्स अतिशय उपयुक्त आहे ऑब्जेक्ट पॅनल मध्ये रिलेशन्स च्या खाली पॅरेंट वर लेफ्ट क्लिक करा पॅरेंट हे अतिशय महत्त्वाचे ॲनिमेशन टूल आहे जे सर्व 3D ॲनिमेशन सॉफ्टवेअर मध्ये वापरले जाते याचा वापर आपण ब्लेंडर ॲनिमेशन ट्यूटोरियल्स मध्ये मोठ्या प्रमाणात करू क्यूब निवडा कॅमेरा क्यूब मध्ये पॅरेंटेड झाला आहे क्यूब पॅरेंट ऑब्जेक्ट आहे आणि कॅमेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट आहे आता याचा अर्थ काय हे पाहू 3D व्ह्यू मध्ये क्यूब निवडण्यासाठी राइट क्लिक करा निळ्या हँडल वर लेफ्ट क्लिक करा माउस ला पकडून वर आणि खाली स्थानांतरित करा कॅमेरा क्यूब सह खाली आणि वर स्थानांतरित होतो क्यूब साठी नवीन स्थान निश्चित करण्यासाठी स्क्रीन वर लेफ्ट क्लिक करा 3D व्ह्यू मध्ये कॅमेरा वर लेफ्ट क्लिक करा आता ऑब्जेक्ट पॅनल मध्ये पॅरेंट वर जा पॅरेंट वर लेफ्ट क्लिक करा कीबोर्ड वरील बॅकस्पेस आणि एंटर दाबा आता कॅमेरा क्यूब मध्ये पॅरेंटेड नाही हे व्ह्यू मध्ये स्वतःच्या मूळ स्थानावर पुन्हा आले आहे क्यूब ही नवीन स्थानावर असते याचा अर्थ पॅरेंटिंग चाइल्ड ऑब्जेक्टची मूळ ट्रान्सफॉर्म सेटिंग्स बदलत नाही तर या ट्यूटोरियल मध्ये आपण प्रॉपर्टीज विंडो खालील सीन पॅनल वर्ल्ड पॅनल आणि ऑब्जेक्ट पॅनल याबद्दल शिकलो उरलेले पॅनल पुढील ट्यूटोरियल मध्ये समजून घेऊ आता पुढे जा आणि एक नवीन ब्लेंडर फाइल तयार करा सीन युनिट्सला ला मेट्रिक मध्ये बदला वर्ल्ड कलर ला ब्लेंड स्काय लाल आणि काळ्या रंगात बदला यासाठी अर्थसहाय्य the National Mission on Education H ICT MHRD Government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे oscariitbacइन and e spoken tutorialorgnmeict intro spoken tutorial project team spoken tutorial च्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया कॉन्टॅक्ट स्पोकन contactspoken tutorial ओ tutorialorg वर लिहा आमच्या सह जुडण्यासाठी धन्यवाद